Gina, where are you? parte por causa dessa música. Eu tô nem aí, postar o vídeo Opa, aquela mina ali do trailer. Opa, aquela mina ali do trailer. Calma aí. Ó, o cara do trailer. Opa, calma aí. Eu tô reconhecendo essas pessoas. Ah, essa é a mulher do trailer que a gente não analisou, no caso. Nossa, não, parece a Ellie um pouco, velho. Eu lembra a Ellie. ligado? Tá chulo. <laughs> Tô zoando. É. Nossa, que parruda, velho. What were you dreaming about? Was I talking? You fazendo your teeth grinding thing? Olha isso, mano. A menina parrudona, velho. Ela é o Broly. Onde você está? been? Grab your gear. I want to show you something. What? Trust me. Vou controlar ela. Poxa, eu vou controlar ela mesmo. Come on. This way. Caraca, o jogo me trocou de personagem três vezes. Estou jogando com mulher. Sure you don't want to do this when the sun's out? And it's warmer? No. Can't wait. Poxa, eu disse não want to just o Pelé. You need to see it. Esse menino é... <coughs> é muito parecida com a Ellie. Ela é mãe da Ellie. Faz sentido, eu tô controlando ela. Então ela provavelmente vai ser uma personagem importante. Ah, desculpa, meu play tá voando, tá? Tá pegando o voo. Sorte que não é fogo. não, é, né? Não, não tem... What are you doing wandering around out here by yourself? Oh, ficou amarelinho. Eu nem vi a cor dele, eu acho que é azul. Like the farther south we go, the prettier it's gotten. You want to keep going? Just drive all the way to Mexico? I've thought about it. Isso aqui é, é uma das coisas que eu impressionei. Só que ali ainda é um vão bem, bem grande. Isso aqui é um tutorial, né? Yeah, no, probably not. Ah, tô fazendo tutorial, tutorial com essa mulher aqui. Acho que eu vou atirar com ela também. Ah, Óbvio, ela dá porradona, velho. Ela é parruda. Ela é o Joe versão mulher. We keep going like this. We're gonna be tired for today's trip. It's not that far. Hey, is Mel okay? She seemed out of it these past few days. She'll be fine. Não é que eles acharam o Jackson, né? Oh. Será que eles acharam Jackson? Será que são eles os, os vilão? What? Uh, Ô louco! Não, mano, eu acho que são eles os vilão, velho. É Jackson, né? It's too high. Come on. Senhora, eu levei um susto, velho. Abby. Abby, eu sei meu nome. Owen. Owen. Okay. Consider it an opportunity to work on your fears. How about I work my foot up your ass? Abby. Ah, ela pula! Ô louco! Stop flirting. Tem um botão de pular realmente, pula, pulo. Pode pular livremente. Onde o cara foi? Ah, peraí. Ó. É Jackson, mano. Eles encontraram Jackson. Ah, mano, eles são os vilão, velho. É eles que vão invadir. Não vai ser a gente que vai ter que matar o Joel, né? Have you told anyone else? Wanted you to see it first. I saw an armed patrol go from town to an outpost over there. A few more outposts in between. They have electricity, guns. It's a lot of people. We can figure it out. Assuming he's in there, how do we get to him? Easy. We can corner one of the patrols and get confirmation, and then, I don't know, maybe find a way to lure him out. Yeah, okay. Easy. I'm sure they'll be happy to offer that information up. <laughs> Well, then we make them. You hear yourself? Okay, what do you want to do? What is going on with you? Mel's pregnant. Oh. Okay. It's not just that, though. Should I say congrats? When everyone else sees this, they're going to want to turn back. We can convince them, right? fucking knew I couldn't count on you. Happy, I want what you want. I want Not at any cost. Hey. Don't. See you back at the lodge. Aí é bitar na capa. Aí é bitar aqui. Caraca, velho. Eu acho que é eles que vão destruir Jackson, mano. Fuck. Nossa, ela vai! Eu vou, né? Porque eu, eu vou controlar. Sem dúvida. Eu não tenho arma, velho. Você tá louca? E eles disseram... Eles disseram ele. Será que elas tão, eles estão procurando o Joel ou o Tommy? Ou sei lá, algum outro cara também, pode ser. Mas é que ele eu penso no Joe então como. Eu tô, eu tô, eu vou explorar tudo, não quero nem saber se o vídeo vai ficar grande ou não. Tem que ficar grande. Né? Meu Deus do céu, eu não sei mais onde é que eu tenho que ir, velho. Tá. É, se bem que disseram que, que ia estar tá meio que mundo aberto. Então os cenários muito maiores vou percebendo isso. Eu não sei mais onde é que eu tô. Me perdi. Tá Nossa, é muito grande. Caraca, é muito grande. Nossa. Ai meu Deus, eu pulei muito alto. Nossa, eu pulei muito alto, velho. Ah, ensinou a deitar. coisa. Aí é. é, é, é. Direita, direita. I got mom pregnant. Mas ele tá falando de novo. Eita. Aê, peguei a arma. Aê! vamos Nossa. Tá. Descarrega a minha Não sei. Não dá pra carregar. You alive? Melhor que não. Se você levantar o braço, é uma porrada nele. Aquela é parruda. Tem outros aqui. Né? Será que eles vão rastejar? Porque eu lembro que no trailer tinha um zumbi rastejando. Ah, agora dá de virar. Pra pegar meu pé e vai me dar um susto, né? Hum, tô de, olho. Nossa! Mas eu vou ver ela escala também? Ah, não, pessoal. Oh, shit. Tá, caraca, que susto, velho. Tem que segurar, tem que segurar. Tem mais aqui. Ai! do caramba. Vai, levanta, levanta, levanta. Ai, Liu. Corpo, corpo. Toma, toma, toma, toma. Nossa, que delícia de corpo a corpo, velho. Na moral. Tá muito melhor. Nossa, o impacto, velho. Toma, Liu. Toma, toma, toma, toma. Ai. Nossa senhora. Nossa, tá muito bom, velho. Nossa. Ó, ah, loucura. Nossa, agora eu corro. Nossa, agora eu corro. Cadê? Cadê? Toma, uma desculpa. Vem, tá ali, ó. Vem, vem, tô aqui. Toma, toma, toma. Cadê? Olha tá lá. Toma. Opa, toma, toma. Ui! Ai! Toma! Ai, essa esquiva é muito doida. Opa. Toma. Nossa senhora, velho. Caraca, que top, velho. Nossa, velho. A mina é parruda demais. Eu, não tô... eu tomei dano. Como que eu tomei dano? Tá, deixa eu usar. Vamos ver como é que é. Ó. Oi, bom, bom. Caraca, que louco, mano. Nossa, tá muito bom. dá <laughs> dá porrada em infectado já era bom no, no 2, tá incrível. Aqui. Ah, já, isso eu já sei, moleque. Aqui. Tá, agora sim, é, agora sim é recurso. Aposto, né? Caraca, ela é muito rápido, what the heck? Com medo, velho. Vai vir um perseguidor. Se eu não vai por aqui, ferrou. Um bloater. Aí. É, o mesmo jeito. Nossa, olha isso, mano. Essas é animações, puta merda. É incrível. Para de deitar. Ah, tá. Entendi. Tá, deixa eu ver se não tem mais loot aqui. Ué, me disse que eu vou explorar, então vou explorar. Eu acho que essa câmera tá perto. Mas tá bom. Pronto, não tem nada. Não, não ligo até. Tá, vou jogar. Agora tu fala isso. Ai. Puta merda, vou ter que gastar bala. Ai! Eles é rastejam! Nossa, isso vai ser horrível. Ué, não tem como trocar o ombro. Ah. O bicho castejo, velho. Nossa, tá dando vendaval aqui. Ixi, está dando vendaval, é quando a Dina some. <gasps> Ai, eu vou ver. Nossa, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Mano, mano, mano, mano, mano, mano. A imersão, a imersão. Vamos lá. Se prepare pra imersão. Eu vou ler esse. Ai, Deixa eu ver se a câmera tá filmando. Putz, tá. Tá bom, tá bom. Tá filmando, tá filmando. Deixa eu só conferir aqui a gravação, tudo, tudo antes de ler isso. Porque. Ih! Ok, tá tudo, tá tudo certo, tá tudo correto. Tá tudo certo. <coughs> Exceto que o meu, o meu play vai pegar voo daqui a pouco. Bora! Olha isso, olha isso. Olha a imersão! Ah! Tem como, tem como traduzir? Sim, é, quadra, é quadrado. Como é que ele traduz? Ah, tá, tá aí, Ele vem pra cá. Deixa eu ver. To anyone who, who reads this. My name is Seth. Oh, Seth! I'm from San Francisco, trying to get to Jackson with my two sons. We lost our car, our compass Tá bom, tá horrível essa letra, mas ok. Eu gosto de ler o inglês mesmo, porque é na folha, tá ligado? Mas eu vou ler em português, porque tem umas partes que eu não tô conseguindo ler. Mas eu consigo traduzir isso, quer ver? Para qualquer um que ler isso, meu nome é Seth. Eu sou de São Francisco. Eu estou tentando chegar em Jackson com os meus dois filhos. Ah, perdemos nosso carro, é isso? Tá ah, perdemos nosso carro, sim. Ah, our compass, ah, nossas bússolas. Our guns, nossas armas. Então tá. Perdemos nosso carro. Tá, eu vou, eu vou traduzir direto. Tá. Desculpa, é que. Ai, velho, tô impressionado com tudo. Tá. <coughs> Para qualquer um que ler isso, meu nome é Seth. Eu sou de São Francisco, estou tentando chegar em Jackson com os meus dois filhos. Uh, nós perdemos o nosso carro, nosso, nossa bússola e nossas armas. Uh, nós fomos emboscados é, fora de Reno, Reno, Ren é um, é um lugar? Renon deve ser um lugar que tá escrito com R maiúsculo. Uh, minha esposa e meu filho mais velho foram mortos. Caraca! Eu estou tentando seguir os mapas, mas a neve deixa isso impossível. Deixa impossível para continuar na estrada por muito tempo. Ah, é, espero sair, espero para sair dessas tempestades, espero sair dessa tempestade. ah, não, é. Espera, espero que a tempestade. Vou esperar que a tempestade passe. Só que os meus garotos estão começando a ficar com fome, estão famintos. Eu não vi muita coisa além de um esquilo na semana, durante a semana. Eu não posso ficar aqui e olhar eles morrer ou ir embora? Eu como. Eu posso ficar sentado e vê-los definhar. Ah, tá. Ah, nós estamos... Vamos avançar para o noroeste. WNW. WNW o que é? Ah, WN é o... Oeste Noroeste. Oeste Noroeste. Oeste Noroeste. Não faço ideia de onde isso Eu acho que ouvir que eu ouvi alguns tiros de, de armas uh, vindo de uma dessa direção. Ah, então é oeste, noroeste, eu acho que é isso. Um, Ridge, Ridge é fonte? Não, montanha. Uh, atravessando a montanha. Uh, com, uh, esperançosamente encontraremos. Espero, espero que encontremos pessoas. Espero que eles sejam gentis, é isso? Isso. Ah, por favor, se estiver lendo isso, venha nos encontrar. Eu acho que é, é Wednesday é quarta-feira. God bless, God bless you. Deus o abençoe. Quarta-feira? Quarta-feira, sim. Tá, tá aí. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não tem como eu abrir o mochila agora. Eu tentei, eu tentei. Tem quatro gente aqui? Caraca, mano. Nossa, eu dei uma umbrada no vaso. Que susto, mano. Médico. Aqui, aqui. O tá carregado? Não sei. Tá, tá carregado. Não tem nada. Vamos subir. Se der. É, não dá. Então, vamos vazar daqui. Foi. Eu, na minha exploração aí. Ela sempre demorou 5 horas pra mim traduzir o bagulho eu tô nervoso. Não tem algumas palavras que eu não dava de entender muito bem, eu tinha que trocar direto com a tradução. Mas já foi. Ok, ele tem um lugar pra entrar, mas eu quero ver tem alguma coisa. Porque ali parece progresso, então eu quero ver Oh! Ok! Entendi. Eu não sei por onde eu entro, velho. Tá, vamos pra frente. Bota a lanterna, puta merda. Ah tá, não desculpa. Ok. Vamos tomar outro modo furtivo. Se eu comecei a falar baixo. Né? Tá de costas, tá? Nossa senhora. Opa, fez balinho. Não parece que tem mais nada aqui. Acho que eu me levantar. Ok, ok. Nossa, com essa variedade de personagens, então, vai ter muito mais arma, eu acho. Opa, mais bala. Caraca, tá me dando bala demais, velho. Não... Não tô gostando. O fogo vai dar um... Tá, calma aí, eu tenho que tomar cuidado. Ó, Só vi essa movimentação, velho. Tá merda. Tem outro lá, né? Não, mas eu acho que é do lado de fora. vir pra cá, Acho que vai lá pra trás do sofá. Nossa, esse sistema de, de, de rastejar é muito bom, ajuda muito. Eu vou ficar aqui, ó. Agora ele, quando ele voltar, eu pego ele. Ah tá, dá pra pegar. Peguei. Ah, Foi esse. Ah, foi do outro. Tá entrando. Caraca. Quase que me trollaste. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu investigar. Eu sei que é é seria melhor eu matar o cara antes. Né? Mas vou dar uma investigada agora. Opa. Opa, tá, o barulhinho de quando tu tá sendo visto. Decidiu assim se virar o... Boa. Pronto, Cheio, cheio. Tô virando mal assim. suave, na verdade. Não tem nada tá, então, que eu... Então, uh, cadê você? Deixa eu ver Opa, mais bala. Um 10. Ok. Mano, mas... Desculpa, é que eu não, eu não, sei onde é que vai dar aquilo, então eu, vou, eu preciso ir. Tá um tanque. Eu tô com 10 balas, cara. O jogo tá generoso. Tô. Para que eu brincar com primeira. Ai! Merda! Eu achei que não ia, eles não iam estar em lugar tão aberto. Nossa senhora! Foi um só! Foi só um hit, velho. Para de voar, Cleiton. Meu Deus do céu, fica tá aí. Ih, tá, 10 é o máximo. 10 é o máximo de munição. Tá tendo que pular no fim. E lá, isso aqui. Não vira, não vira, não vira, não vira. Tô esperando que ele voltar. Mas é furtivo, tô nem aí, mano. Eu joguei o primeiro furtivamente. Vai ser furtivo isso. Nossa, mano, olha isso, velho. Puxa ele, puxa ele, munição, não gasta. Ela mata furtivamente até se for o último, ela não faz crime de ouro. Né? Eu acho que isso foi o último. vamos levantar. Ah, não dá pra subir também. Deixa eu virar. Ué, sobe. Não dá. Tá. Aí não dá. Não. Nossa, dá. Tá. É Pior que eu não sei, eu não sei pra que lado é, velho. Eu não sei onde é que é o progresso outro, eu acho. Pior é que eu acho que é esse lado aqui é o progresso. Ou os dois estão no mesmo lugar. Ah, os dois estão no mesmo lugar. Da hora quando você tá correndo e ela se joga no chão mesmo. Ah, pronto, tá, tá. Ah, tá. Pegadas. Cavalo. Onde Where's o patrão? terkait.